چی یعنی یعنی سختترین اسم ماشین تو دنیا فکر کنم برای همین کوینزکه حتی این جدیدترین مدلشه اگزوزش نها کنین زیرش چیز حیولاییه